Silmät kiinni, mutta ei sinne päin. Videota ja Miika Honkaselta. Moro! Tässä videosta pääste tutustumaan siihen, että miten maalipalloa pääsee sitten kokeilemaan tai harrastamaan Suomessa. Ensinnäkin ei tarvitse välttämättä kuin nämä kolme välinettä. Luonnollisesti maalipallo, sitten vaalipallon lasit, jolla peitetään silmät, silmät jotta ei nähdä. Ja 50 mm leveitä maalarin teippi. Ja tällä teipiä voi sitten te- tehdään kentän rajat ja tämän teipiä ne voi rypyttää sitten, jotta ne tunnetaan sitten, kun ei nähdä, kun ollaan peitetty silmät. Ja no missä pääsee sitten kokeilemaan no niin kuin ohjatusti tai pääsee reenailemaan aktiivisemmin. Tästä kartasta näkyy kaupungit, missä pääsee reenaille eri seuroissa. Lähdetään etelästä, niin pääkaupunkiseutu, Lahti, Tampere ja vielä viimeisenä pohjassa Oulu. Ja näiden seutujen seurojen yhteystiedot löytyy sivulta www.maalipallo.net ja sieltä pääsette sitten ottaa yhteyttä, jos kiinnostuu lajista. Ja sitten jos ei ole mahdollisuutta mennä näihin reeneihin, niin sitten voi vaikka kutsua mut tai tilata osoitteesta www.tietahtiin.fi, niin mä tuun sitten vetää reenit. Ja ohessa olevista linkeistä löytyy sitten vielä lisää tietoa ja osoitteita niistä kiinnostuneille. Joten ei muuta kuin kokeilemaan.